Hola familias conscientes y despiertas. Bueno, hoy tenemos en este, en este apartado de testimonios a otra mamá, otra mamá consciente y ella es mamá de un niño ah, con autismo eh, de 14 años y bueno, pues os la, presento, se llama Mari Carmen, ella es autora del libro Eres Magia y además es coach de, madres, pero ya nos explicará en la entrevista exactamente qué tipo de coach hace, cómo es su trabajo, pero por lo que me ha explicado es muy, muy interesante. Bueno, bienvenida Mari Carmen. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio y compartir esta, ah. este gato súper agradable y, y, también de crecimiento para mí. Gracias por venir, gracias. Bueno, eh, te tengo que preguntar lo primero, eh, como mamá consciente de, un niño con autismo, eh, ¿qué experiencias sacas de ello? Pues yo pienso y creo que para la mayoría de las madres pasa que a algunas les cuesta hacer ese, romper, vienen a rompernos las creencias. Vienen, son los grandes despertadores, las personas con autismo son los grandes despertadores de esa sociedad actual en tanto y cuanto que todas las personas con discapacidad, no sé si has leído El plan del alma, ¿te suena ese libro? Eh, de Brian Weiss, no, no es de, no, no. A ver si me acuerdo, es que soy más, mala para los autores, me, se me olvidan. pero me No lo he leído, eh, pero sí que me suena muy como pendiente para... Sí, eh, pues habla justamente, habla de canalizaciones que hacen las distintas personas para saber eh, cuál era el plan del alma antes de encarnar y cuando habla de personas con discapacidad, primero lo que primero que no te digo de autismo, sino en general de discapacidad o con capacidades diferentes, eh, vienen a ser al, almas que ya están curtidas, que han trabajado ya muchas cosas de sus aspectos y lo que viene es ayudar a despertar a los demás. Y sobre todo despiertan en las personas es el amor incondicional. Pero en especial las personas con autismo son grandes despertadores porque ah, te, ponen en el mundo de revés. Y empiezas a cuestionarte todo lo que te creías que era cierto qué es lo que hace un despertador. <laughs> Exacto, muy bien. Eh, sí, porque, a ver, eh, eso que dices de que son despertadores de, conciencia, ¿no? O sea, despiertan a todas las personas con las que están. Y en este caso de los padres, yo he escuchado a una persona que habla sobre estos temas y a la cual admiro mucho, que habla de una quinta dimensión, de que estos niños realmente o estas personas realmente no están, no, no es que tengan ninguna discapacidad, yo no sé qué pensarás tú al respecto de esto, esta es una pregunta que te quería hacer, porque claro, se entiende que tienen discapacidad o una enfermedad o, bueno, eh, problemas, ¿no? Entonces, yo personalmente no lo veo así y la persona que escucho dice de que realmente no tienen ninguna enfermedad y en absoluto es una discapacidad porque son gente, personas muy inteligentes que, como tú has dicho, vienen a pues despertar ¿no? a los que están a su alrededor. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ha sido eh, la escuela, el habitual, el, sí, el, pues el encajar en un sistema educativo tan complejo, ¿no? ¿Cómo lo ha llevado tu hijo en este sentido? Pues antes de eso quería aclararte que el autismo es muy amplio y se llama TEA, trastorno de espectro autista, porque hay niños que sí que son muy inteligentes y otros niños que no. Eh, igual que cada niño es único, cada persona con autismo es única y puede ir con, algunas afectaciones, lo que sí que considero que el autismo no es una enfermedad como hasta ahora estaba etiquetada, ni es un trastorno, sino que es una condición de, un ser humano. En tanto y cuando su, mente está formada de forma diferente y, y tiene una sensibilidad distinta, entendiendo sensibilidad de los sentidos, el tacto, el, el olor, el sonido lo perciben de distinta manera. Pueden pues, ser hiposensibles o hipersensibles. ¿Vale? Pero si cuando yo empecé a estudiar, eh, yo empecé la eh, el crecimiento personal por Camino Blanco, que es una formación de lisoterapia, en la que no es solo lisoterapia, sino que hay gestal, chikuna, un poquito de medicina china, y te metían ahí un pupurrí de un, poco de todo, desde, pero aplicado a, gestionar las emociones. Y lo que me sorprendió, eh, porque allí la, formación conforme la hicimos, no es que te contaban las cosas, sino que las experimentabas, que es como realmente se queda, que los sentidos no son solo sentidos, porque los sentidos a nivel espiritual significan otra cosa. La vista es la claridad mental. El oído es la capacidad de percibir más allá de los sentidos. y, eh, cuando ellos, yo intuyo, que esto no lo he visto yo en ningún libro, con lo cual tampoco sé hasta qué punto puedo generalizarlo, porque no conozco a tantas personas con autismo, que si los sentidos son diferentes, también pueden percibir las cosas de forma diferente. Mm, bueno, hablan de una claudia de mm, no lo sé decir. Eh, evidencia y audiencia, eso, las dos cosas, ¿no? O sea, que mm, lo que tú dices, perciben de una forma extrema todo, sobre todo la vista, ¿no? La percepción la Ellos, a nivel físico, estamos hablando a nivel físico, el que no sea hierbas, esto lo tiene completamente. Yo digo en broma hierbas porque mm, nos llaman a las personas que estamos estudiando el tema de la metafísica, y que estamos abiertos a, que eh, no, solo soy este cuerpo físico, sino que soy más que eso. Entonces, para que no le gusta todo esto, pero tiene curiosidad, pues yo hablando de cuerpo físico, hipersensibilidad, hiposensibilidad es que yo puedo haber un ruido muy pequeñito y que a mi hijo le moleste porque es hipersensible al ruido, mm. ¿vale? Lo que pasa es que si yo lo extrapolo al significado espiritual de los sentidos, si ellos perciben el mundo de forma diferente, también lo pueden percibir de forma diferente. Y digo pueden porque no conozco todos los casos, pero sí que me ha sorprendido más de un niño mostrándome que veían lo que sus adultos que estaban con ellos no veían. Y yo me callaba la boca porque en ese mundo no estaban abiertos a saber lo que yo estaba viendo con ellos, pero sí que me he dado cuenta de que hay niños que... Y creo que es porque porque los niños son más sensibles, todos los niños, no los nuestros, todos los niños cuando son pequeños, todos son más sensibles, pero ellos juzgan menos lo que ven. No es porque sean más sensibles que los otros. Sí, tienen otros valores, ¿no? El amor incondicional, sobre todo, ¿no? Están más ahí. Entonces, bueno, volviendo al tema de la escuela, eh, ¿cómo se ha adaptado a la escuela tu hijo en particular? Mi hijo pues, eh, pues ha sido un proceso de, de poco a poco ir haciendo pequeños cambios porque que nos manda la sociedad normalizarnos, ser como el resto. Y él no era como el resto, ni sigue siendo, ni afortunadamente nadie somos como el resto, que aburrimiento, ¿no? Pero en un colegio queremos que todos los niños se parezcan porque el modelo educativo eh, está pensado para un niño promedio. ¿Vale? Entonces, eh, entonces todo era procurar que el niño se pareciera al resto, hasta que yo un día, pues, pues eso, el proceso de despertar, te das cuenta de que no, que no todo lo que me dicen a lo mejor psicólogos, profesores y personas, yo tengo que escuchar porque ellos saben más de, trabajar con niños, pero yo sé más de mi hijo. Entonces el equilibrar lo que me están dando, pero pasarlo por mi propio filtro. Porque al final mi hijo es un ser único. Este pero ya no es porque tengo autismo, es porque mi hijo. Es un mensaje muy importante para los padres que estén escuchando esta entrevista, porque muchos padres pues, se fían más de lo que un profesor, un profesional pueda decirles sobre su hijo que no ellos mismos, ¿no? lo que puedan saber sobre, su propio hijo. Entonces es muy importante eso ¿no? que acabas de decir, de que, bueno, está bien escuchar a los profesionales, pero luego el filtro final es el tuyo, ¿no? porque realmente como tú nadie lo conoce nadie lo debería conocer. Y el primer paso es aprender a observarlos, sin juicio, porque cuando se crea la identidad del niño, la identidad que se crea la crea la madre o el padre que está observándolo y cree que el niño es de determinada manera. Y cuando creemos que alguien es de un determinado modo, le ponemos una etiqueta, lo dejamos de observar. Y en el momento que nos desprendemos de esas etiquetas, wow, a veces descubrimos que tiene limitaciones que no sabía que tenía porque yo estaba viendo solo el lado positivo de mi hijo, todo lo que hacía bien y lo que hacía mal no lo veía. Pero mm. había otra gente que solo veía lo negativo. Y en el momento que yo decido, mira, no voy a, no, voy a, voy a trabajar en mí y sigo trabajándolo, porque lo de las etiquetas es brutal. <laughs> Hay que trabajarlo de por vida. Eso es, vamos, es un estigma, ¿no? O sea, mm, te limita tanto que, que bueno, quien lo paga es el que a que le ponen las etiquetas, ¿no? Y, realmente es una pérdida de tiempo y, de todo, yo creo, ¿no? Las etiquetas. Em, y yo ahora tengo una curiosidad. ¿El libro que has escrito tiene que ver con tu hijo? ¿Eres magia? A ver, el libro que he escrito tiene que ver con el conocerse a uno mismo. Yo me conocí a través de mi hijo. Vale. Mi hijo vino a despertarme y a que yo me dedicara tiempo a conocerme a mí misma. Vale. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, eh, otro mensaje también para los padres, ¿no? El, el, hecho de estar receptivos a que tu propio hijo también te esté enviando como mensajes o sí, enseñanzas, ¿no? Para que tú corrijas aspectos tuyos, ¿no? Hay que estar receptivos a lo que los hijos también dicen, ¿no? O te muestran. En el, en el libro de Magia hay un cuento que además fue brutal porque ese cuento me llegó. yo digo, lo escribió mi mano, pero yo no lo escribí. Y se llama El gato cornio. Y habla, ese es un cuento que empecé a escribir y yo no sabía lo que estaba contando hasta que no lo pude leer. <laughs> Entonces digo, es brutal. A mí me parecía brutal. Sí, sí, sí. Y ah, en ese cuento habla justamente de eso, de que todos venimos con una perla de sabiduría que habla de que las personas y los gatos es un poco, es un poco hierbas, pues <laughs> los cuentos son un poco hierbas. Las personas y los gatos somos lo mismo, simplemente que cuando una persona moría, pues se transformaba en gato y iba por la ventana a vigilar a, a su familia para ver cómo estaba. Bueno, el caso es que decían que cuando llegaban al planeta de los, eh, no hablo exactamente de muerte, pero cuando se moría una persona se iba al planeta de los gatos y para volver a ser niño, pues tenía que llevar una perla de sabiduría. Pero los, adultos eh, estaban tan rígidos, encorsetados, con que ellos eran los que tenían que enseñar, que poco a poco al niño se le olvidaba lo que había venido a traer y se convertía como un adulto más. Entonces la magia del cuento es cuando los padres aprenden a escuchar a sus hijos. Y que realmente son nuestros hijos son nuestros mayores maestros. Ahora hay que dedicar ese tiempo a observar sin juzgar y a escuchar de verdad. No decir, sí, sí, sí, ahora te atiendo, que es lo que hacemos muchas veces. Claro. ¿Qué tip darías así súper importante? Hemos hablado de algunos, ¿no? Pero aquello que tú dijeras, pues mira, mm, lo más importante, lo más importante. El primer paso, bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Que sería, pues eso, ¿no? Eh, estar eh, receptivo a lo que te demuestras, ¿no? Mm. ¿Y qué más podríamos decir para que los padres no vieran eso del autismo como un problema o se agobien, sino cómo lo pueden todos, todos cuando tenemos unas expectativas de que vamos a tener un bebé y, o, vais a adoptar un niño, va a venir una persona nueva a la familia, ya queramos o no nos estamos imaginando cómo va a ser esa persona y tiene que haber un duelo. Entonces va a haber un momento al principio que va a haber un duelo y todos van a pasar y, que sepa que va a pasar por ese duelo y que el duelo tiene unas fases, pero el duelo se acaba a no ser que tú te aferres a una emoción o que tú no quieras ver la realidad. Entonces tú aceptas a tu hijo tal y como es y en el otro viene el autismo, pero el autismo es una, una super oportunidad de, de encontrarte contigo misma. No sé si... Pues sí, Sí, y esto tiene que ver, esto enlaza a lo mejor con el trabajo que tú haces como coach de, madres, ¿no? ¿De qué se trata exactamente? ¿En qué consiste? A ver, yo lo que trabajo con las madres de niños con autismo es primero la gestión emocional. Si yo estoy nerviosa, no sé gestionarme emocionalmente, paso por esos altibajos porque las personas, no sé si sabes que las madres de niños con autismo es el uno de los colectivos que más estrés sufre dentro de las madres de niños con discapacidad o, discapacidad o discapacidad diferente, por estadísticas es la, que más estrés sufre porque, primero porque la sociedad no está preparada para ellos y, como no tienen rasgos físicos que los definan, muchas veces se, asocia un mal crío, como que el niño es malo, en vez de que realmente no tiene una capacidad de comportarse como queremos que se comporte. En vez de enseñarle, lo castigamos porque el niño es diferente y aprende de forma diferente. Luego tenemos todos esos desafíos, el desafío de la incertidumbre de que yo no sé cómo se va a comportar mi hijo de aquí al minuto siguiente. Hacen cambios muy bruscos. El, el, convivir con la incertidumbre de no saber cómo va a ser mi hijo dentro de un año o dentro de 10 años, más convivir con la incertidumbre de que cada minuto es diferente, eso genera mucho estrés. Entonces yo trabajo con las madres principalmente en la gestión emocional enfocada para gestionar el estrés porque solo creando un clima armonioso, un clima emocional adecuado, ese niño va a poder desarrollar su potencial, porque son personas, las personas con TEA, que gestionan peores estrés que las personas sin TEA. Entonces, si yo quiero ayudar a mi hijo, acompañar a mi hijo a, desarrollar su potencial y me olvido de que tiene que estar bien primero, pues no lo va a desarrollar. Y al final el objetivo es que desarrollen el potencial, pero empezamos con la gestión emocional y lo que más trabajo con madres ahora mismo es gestión emocional. Muy interesante, muy buen trabajo, te felicito por este trabajo también. Y mm, luego también te quería preguntar porque eh, lo he comprobado, ¿no? Con niños, yo he trabajado con niños autistas dando clases de yoga, ¿no? Y las daba en inglés. Entonces era curioso porque muchos de ellos sabían más que yo, lo que, lo que les iba a explicar ya lo sabían por adelantado y era como que se aburrían, ¿no? A veces. <laughs> Entonces tenías que crear, improvisar juegos para que respetaran, ¿no? Pero todo eso era complicado, ¿no? Em, he oído que, por ejemplo, lo que es el contacto con la naturaleza, yo no sé si llevas mucho o has llevado mucho a tu hijo, ¿has tenido algunas, como si dijéramos, mm, no sé cómo decirlo, mm, algunas pautas para, para que él pueda tener su, su sistema nervioso, bueno, su comportamiento, como lo quieras definir, ¿no? Más, más pausado o más... que no le cogen esas no rabietas, no sé cómo decirlo. Hemos pasado por distintas fases, él hecho adolescente, ya lleva mucho trabajado y seguimos trabajando, el acompañamiento emocional hay que seguir haciéndolo. Ah, porque yo no sé, a ver, una persona sin autismo hasta los 25, eh, euros 25 euros, a decir, 25 <laughs> años. <laughs> se ha ha terminado de desarrollar el neocortes. El neocortes es, pues, eh, la parte más inteligente que tenemos. El neocortes frontal es la que regula emocionalmente y no lo tienen desarrollado. Entonces, es que aunque, aunque quiera, una persona que no tiene autismo, aunque quiera, no se puede regular al 100% ella por sí misma. Una persona con autismo aún lo tiene más complicado porque no tiene mecanismos automáticos de regulación. Entonces, si juntamos que todavía no tiene 25, que está desarrollando su cerebro y que tiene TEA, pues le va a costar más regularse. Y ese acompañamiento voy a tener que seguir haciéndolo. Y yo tengo, lo que pasa es que desde aquí no se ve, tengo por ahí pictogramas. ¿Qué hacer cuando estoy nervioso? Paneles comunicativos. Y tengo por aquí el cuerpo tibetano, cuando él ya ha aprendido que es el relaja, él, cada uno tiene que buscar su técnica de relajación que le funciona. Y es ofrecerle cuando está bien cosas que le gusten y enseñarle, eh, pero claro, le tienes que enseñar en función de la edad madurativa del niño, de lo que él sea capaz de entender para mm. regularse emocionalmente, enseñarle a escuchar su cuerpo y que cuando nota que se está enfadando, que haga los ejercicios para relajarse. Pero eh, mi hijo todavía dice, es que cuando respiro para relajarme estoy enfadado, me hago daño. Digo, claro, porque tú respiras cuando ya explota el volcán. <laughs> ya, ya, ya, <laughs> tienes que explotar, si ya vas a explotar, explota, hijo, porque ahí ya no puedes respirar. Tienes que respirar antes y si no te ha dado tiempo, pues no pasa nada. ¿Vosotros vivís en, la ciudad o en, la, o no, un pueblo así más... en una ciudad pequeña que tengo río para pasear, playa y montaña, tengo de todo. Ah, <laughs> <laughs> Ah, entonces el contacto con la naturaleza lo tienes fácil. Muy bien. Pues bueno, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, sí, me gustaría que dieras algún consejo ya finalizando a esos padres que, bueno, que no saben pues muy bien cómo educarlo ¿no? en, situaciones extremas o, bueno, cómo, cómo afrontar esto del autismo, ¿no? que les venga un poco grande. Vale, pues eh, primero que los niños vienen a enseñarnos el amor incondicional y no hay persona que mejor te lo va a enseñar que una persona con autismo. Vale, ¿y qué les puedo decir? Que si yo fuera em, a mi yo de hace años, pues que tengas paciencia, que confíes en que esto es un proceso y la educación es día a día, paso a paso y es, no acaba nunca, no acaba nunca. Es que se hará adulto y me dirá, mamá, ¿cómo hago esto? Y me seguirá preguntando cosas. La educación continúa, siempre paso a paso, y que, que hay, afortunadamente cada vez hay más recursos, hay más profesionales, hay distintas, y cada uno tiene que buscar lo que le funcione, lo que le sirve. Que se informen, que estén informados, porque yo tengo que conocer a mi hijo. Y si mi hijo viene con el lote de autismo, pues tengo que saber qué es el autismo, como, a ver si tengo por aquí el libro, tengo un libro que mola mogollón. <laughs> A ver si lo si no, te lo pongo, luego ponemos y lo ponemos en un comentario. es, es, guía autista para, no sé si se llama así exactamente, es, es, está enfocada para que las personas con autismo vivan en el mundo de los neurotípicos. Entonces te pone a lo mejor un esquema de emocionalmente que se diferencia una persona con autismo de una persona neurotípica. Una mm. persona neurotípica tiene una curva que es la intensidad emocional, en la que hay algo que me hace enfadar, por ejemplo, y me voy enfadando. Aquí me doy cuenta que estoy enfadada y empiezo a poner recursos que hacen que baje, que lo hago de forma automática sin darme cuenta a veces, que hacen que baje esa intensidad emocional porque ya estoy haciendo algo para regularla. Ya estoy mm. atendiendo esa emoción, ya sea respirando o haciéndole caso. ¿vale? Por las personas con autismo, en vez de ir así, una curvita, otra curvita, ellos hacen tic, tic, <laughs> se van de 0 a 100. De 0 a 100 es 0, no nos da tiempo. Ahí termina medio, ya. No, y es que va tan rápido que no nos da tiempo, pues se dan cuenta cuando están arriba del todo, cuando ya, han explotado. Claro. Y cuando tú te conoces a ti y sabes que tú eres así o que tu hijo es así, pues lo aceptas mal, más tal y como es no piensas, es que este niño, este niño, ¿qué es relajar no, Es que entiendes que es que no sabe, no, es que aunque quiera no puede. Cuando aprendes lo de que su cerebrito no está bien desarrollado todavía, porque se está desarrollando, está perfectamente desarrollado para quien es y la edad que tiene, pero no está desarrollado como el del adulto, de un adulto y además neurotípico. Entonces yo no le puedo exigir a mi hijo que se regule como me regulo yo. Ya, ya, ya. Pero se tiene que formar, esto es una escuela de por vida. Mm. Una vez tienes un niño con autismo, vas a estar formándote de por vida, hasta que el niño sea una persona autónoma, si puede llegar a serlo, bueno, autónoma en la medida, en la medida de, sus capacidades. Sí, yo un mensaje que casi siempre envío a todos los padres, en general, es que se conozcan a ellos mismos, primero, porque si no, más difícil es luego conocer a tu hijo, ¿no? O quererlo conocer. No sé si tú estás de acuerdo pero yo creo que primero los padres, como todos más o menos llevamos un niño eh, herido dentro de nosotros, ¿no? porque todos hemos pasado pues, por una infancia más o menos complicada, eh, esas heridas internas que, quedan en los adultos también se tienen que sanar y a la hora de tener un hijo esto se está sanado mucho mejor, ¿no? Mm, tú qué opinas? Podría ser claro, además es que si hablamos a nivel espiritual, yo no, hago constelaciones familiares, pero me encantan las constelaciones familiares. <laughs> Entonces, mm. eh, sí que asisto. Eh, es eh, normalmente una persona no verbal viene a una familia para, para visualizar los secretos. Y no estoy diciendo que una persona que tenga autismo tenga culpa de que su, hijo tenga. De eso nada. Lo que en muchos casos, igual que está hablando de plan del alma, pues cuando haces una constelación familiar te das cuenta que en muchos casos, no, sé si en todos, que muchas personas vienen a visualizar. Entonces, ¿qué, eh, ¿a qué me refiero con visualizar? Que en una constelación familiar, ¿qué hacemos? O, un crecimiento personal, que se puede utilizar varias técnicas. Esa es una, que es como muy, muy potente, pero que hay muchísimas más. Visualizar los problemas que hay en tu sistema familiar y los, problemas que hay los heredan los hijos, si yo no los trabajo. Y cada mm. vez que trabajo algo mío de repente mi hijo eh, experimenta una mejora repentina casualmente. Y mi hijo sigue estando diagnosticado Yo no le voy a quitar el diagnóstico en la vida porque es su condición y su cerebro funciona así. Pero de repente como que tiene menos carga. y empieza a entender cosas que no entendía. Sí, sí, sí, Es así. Y es, es, porque en mi sistema familiar yo me he hecho responsable de lo mío y no se lo he dejado a él. Entonces, cuando, como yo sé que los vídeos ya lo ve gente, tus vídeos, gente con la mente abierta, que sean conscientes de eso también. Si tienen un hijo que tiene problemas de comunicación, a lo mejor tienen algo que trabajarse ellos. Exacto, sí. Buen mensaje. Aunque, aunque luego habrá gente que le parecerá esta una barbaridad. <laughs> Aunque luego tú tengas que ir a terapia y tengas que seguir haciendo todo igual. Pero yo puedo ser, si soy inteligente, lo puedo trabajar de dos lados. Del lado de ortodoxo, más racional, más tradicional, y del lado más hierbas, que digo yo, más espiritual. ¿Vale? <laughs> Porque al final lo que voy a conseguir si trabajo a nivel energético, que el resultado llegue antes. Y es lo que queremos. Pues bueno, me ha encantado todo lo que nos has comunicado, María Carmen. Yo creo que es pues una información súper importante para que la tengan en cuenta muchos padres. Y bueno, yo no descarto tener otra entrevista contigo, si tú me lo permites, <laughs> porque me ha encantado. Y creo que nos puedes hablar aún de muchos más temas relacionados con el autismo y con las madres también. Es un tema muy importante. Así que, bueno, si tú quieres, pues otro día nos vemos por aquí también. Y bueno, gracias por, por haber venido, por por haber asistido y, nada, y a vosotros pues eh, estamos por aquí en este canal de Alaya Vida Consciente y potenciando también la educación consciente. Un abrazo a todos. Adiós. Muchas gracias. Chao. Chao.